星を持った風が窓辺に染みるのを見たその中 風が小声で叫ぶのを聞いたその中 光の動きがぼんやりと目に留まった時